Золотая Русь колоколов И Божий свет от куполов Где бой курантов и скриня Красная площадь и Москва Святая Родина моя, Храни, Господь, навек тебя. Ты в нашем сердце навсегда. Россия,